така, аз съм Наупи и днес отново правим на нашото Skyblock оценяване, само дето в тази писат няма да получавам предмети от вас, а просто ще играем. А, да, защото когато записам този клип, все още не съм обработила пети епизод. И да, това е шести епизод. А, Окей. Добре. Така, сега нека да ще дървото. И видях, че в третия епизод в коментарите едно момче е написало, че трябваше да се направя лък за гаста. И да, то не си направо. Но затова а, ще проверя дали <laughs> имам необходимите материали и ще се направим лък. Така. Сега отиваме. И да, имаме. Така ще вземе това. То ние имаме арбалет, обаче с арбалета не е чак кой знае колко удобно. И да, имаме спектро аро, което е супер. Имаме 6 анарбели. Имаме на гити. И да, имаме доста аран. Така. Окей, направихме си лък. Обаче нямаме обикновени стрели май. Окей, имаме Spectral Arrow. Сега отиваме в Недро. Окей, тук сме. И сега малко ще поформим. О, не. Окей. Лошо. Много лошо, много, много лошо. Окей. А, тук... А, не знам даже какво е. Ага, ясно. Не. А, окей. Са... Окей. Добре, те как минаха? Как минаха? Те как минаха? What the fuck? Ось прямо така. Зараз попарад малку. Как фу? What the fuck? Аз кипи я спръчка. keşke. Ne ne ne ne ne ne Ne bir Czy jedno? Kwo. Ona bak sabahtan. Ona kokun просто колко ми лъкна. Но okay, сега там за да се хилнам. Не знам дали правя тази мода много е тук, не мисля. Къде се е спалнал той? Къде ми е лъка? Изстрелите. това е сред съм по мене. Не, не, не, не, не, не. Не. Burger. Е. Няма лук вече. Найс. Добре, имаме две паежи, но обаче лук нико няма. Е. Окей, сега просто трябва <laughs> да направя нещо. Имаме 7 голд. И ще си направим броня. Идеално. Окей, трябва да ядем нещо. Не се отрових, сериозно? Найс. Окей, връщаме се. Изгубих си отново всички левали. Добре, тук а, има... Ето го към кирката. Окей. Okay. Окей. Моля, колко много се спомнят. Не, бе. Защо? Hit the ground too hard to uh, whilst trying to escape cast. Nice. Окей. Моля не си загубих айтемите. Ник, ник, ник, ник. Окей, Това просто, това просто много жестоко ми е лъкна. Това наистина просто много ми е лъкна. Окей, okay, живи сме. Което е супер. И да, добре, всеки си лъква. И сега имаме кожа, с която ще съм на каска. Имаме обсидиан. Окей. Okay. Окей okay, хора, идеята ми е сега да направя една платформа, която а, ще бъде за мобове, а, където ще се в мобове и като падат а, ще умират. Да, затова а, с тази цел ще ни трябва доста кабел стол. И доста стълби. се взема кофта сюда. И тази платформа мисля да я правя някъде насам. Сягам водата за всеки случай. То даже тя ще не потрябва. почти не трябва блокове. Добре, няма да се получи много добре. Окей. процесор чтобы бъде много дълъг. Няма что да ну, по одному. you know? Это так оправим. Даже так. Не-не-не, опа. Ну-ка. Мапку на все получка обтряла. Это така и да, отида още с малко по-нататък. И ще трябва да <laughs> направя доста по-голяма платформа. ето така. Е, хора, надявам се този клип ви е харесал. А, да. Аз засадих още няколко дървета, събирах малко дърво още и да, надявам се клипът ви е харесал. След това абонирайте се и ще се видим в следващия клип. Чао, чао! Double click, been come here and hold me nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my.